Thank you उसे बोल तो दिया कि मैं आता हूँ लेकिन अब तैयार भी होना है और नहाना भी है तो अगर पानी गर्म करता रहूंगा तो फिर लेट जाऊंगा ठंडे पानी से नहा लू कम ऑन जटा यू कैन डू इट सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है थोड़ा दर्द हो पर चलता है सपना टूटता है तो दिल कभी जलता है हाथ थोड़ा हेलो हाँ बेबी हाँ नहा लिया मैंने आ जाऊं क्या प्लान कैंसिल